Hi travellers, I'm Anne's daughter Lalika and welcome to my channel or welcome back to my channel where today I'm flying in business class from Colombo to Kuwait. Hey, belt again, belt. Oh, thank you. Cheers. Yeah, so three securities is just a lot. <laughs> Let's get on board. sadly no bed. this is why I bring my own. لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل رواه مسلم If you like this video, please give it a thumbs up and consider subscribing as I post new videos every week giving tips and strategies that may help enhance your travel experiences.